Oh ya, Siapa nak percaya tak percaya pada zaman tu dan pada zaman sekarang ni pun duduk di atas orang itu sendiri. Sebab Islam yang tak ada paksa, tak ada bangkap orang supaya percaya. Tapi duduk di atas manusia itu sendiri nak terima ataupun tak terima. Sebab tu kita yakin bahawa Quran ni adalah suci bersih daripada Allah melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi. Malaikat Jibril pun dia tak tak turun ataupun tak bawa wahyu dengan sesuka hati dia. Saya ulur sikit cerita. Ketika Nabi mula-mula dapat wahyu ikrok di Gua Hira. Nabi klik ke rumah dia. Dalam keadaan ketar, takut Malaikat mari pula iaitu nya Jibril tula juga. Mari panggil ya ayyuhal mudaththir. Hei orang okay, selimut. Um fa anzir. Panggil dah. Eh? Ayat. Nak ayat katanya Nabi terima wahyu tu daripada di gua Hira patu di rumah dia. Tapi lepas pada tu lama wahyu tak turun. Nabi berasa heran. Eh apa ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ayat 100 210 sampai 222 surah asy-syu'ara masuk cerita lain sikit dah saya baca saat ni alhamdulillah ayat 210 ni Allah Taala firman sekali lagi hubungnya dengan al-Quran Al-Quran suci bersih dan jernih betul sahih jelah tidak ada sebagai syok dan dibawa turun oleh malaikat jibril masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah tidak ada capur dengan mano-mano gangguan Maknanya Quran ni Allah Taala jaga sungguh-sungguh. Kalamnya waktu turun kepada nabi untuk jadikan sebagai cara hidup umat Nabi Muhammad sampai ke akhir zaman sehingga akhir dunia. Alhamdulillah. Allah Taala firman, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin" Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Maknanya tidak diwaswah oleh syaitan. Syaitan Allah Ta'ala lari ataupun sekat. Tak sibuk dia dengar. Malaikat-malaikat duk kecek gapo ha Quran atas langit. Katuk pintu langit Sejak daripada Quran Allah Taala buat turun mari ke langit dunia ni, maka syaitan dia mai misik. Untuk nak pergi dengar dan nak pergi bel telinga dia, tak leh. Mulianya Quran Allah yin yang katanya tidak diganggu walaupun sedikit oleh syaitan. Nota kaki 1 2 3 5 oleh kerana kaum kafir musyrik pernah menuduh bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pawang. Pawang-pawang ni maknanya ahli nujum. Orang nengok. Yang sentiasa berhubung dengan jin syaitan. Dan bahawa apa yang diturunkan kepadanya ialah sejenis dari bar, bar, sejenis dari yang dibawa oleh syaitan-syaitan kepada pemujanya. Ning orang-orang kafir musyrik duk kata kepada Nabi kata benda pasal pin pai mai dai tapi dengan sebab dia tengok nabi pada waktu tu baca Quran eh pelak ni apa Muhammad baca ni tua eh, tak ada ngaji tak ada nampak duk gi negeri tu negeri ni jauh-jauh guru pun tak ada kitab pun tak baca tak pandai tapi apa boleh dok pergi baca benda hak orang Arab pada waktu tu tak pandai nak sebut dan berasa tingginya isi kandungnya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Arab musyrikin ya tuduh Nabi ni segala-gala. So ya hak ya tak tuduh. Ya tak tuduh katanya tak berjuru. Hak ni ya tak boleh tuduh. Tapi hak lain semua yang kata belakang bawa benda baru pecah belah ajaran ah, daripada syaitan sehe, menengok gotu goni gotu goni puluh-puluh beratus hak dia tuduh ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah taala mendedahkan kepalsuan tuduhan itu oh ya siapa nak percaya tak percaya pada zaman tu dan pada zaman sekarang ni pun duduk di atas orang itu sendiri. Sebab Islam yang tak ada paksa, tak ada bangkap orang supaya percaya. Tapi duduk di atas manusia itu sendiri, nak terima ataupun tak terima. Sebab tu kita yakin bahawa Quran adalah suci bersih daripada Allah melalui malaikat Jibril eh, turun kepada Nabi. Malaikat Jibril pun dia tak tak turun ataupun tak bawa wahyu dengan sesuka hati dia. Saya ulur sikit cerita. Ketika Nabi mula-mula dapat wahyu ikhra' di Gua Herak. Nabi klik ke rumah dia. Dalam ada ekta takut. Malaikat mari pula. Iaitunya Jibra'i tulah juga. Mari panggil Ya ayyuhal mudathir Hei orang selimut Qum fa'anzir Panjir lah eh? Ayat Nak ayat katanya Nabi terima wahyu tu Daripada di gua herak Lepas di rumah dia Tapi lepas pada tu lama Wahyu tak turun Nabi berasa hege, Eh buat apa ni Tekah turun mari tu Turun derek-derek panggil Cuk, cuk, cuk ayat tu, ayat tu, ayat tu. Tapi bol lepas pada tu, berhenti hampir-hampir sebulan. Nabi berasa kecuk hati. Eh, tu hai tinggal dah aku ni. Melaikat awak tak kenal dah aku. Itulah turunnya suratul duha. Wad duha. Wal layli iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tu, ma wadda'aka. Tuhan mung tak tinggal mung he nabi wama qala dan dia tak lupa mung dia tidak membiar mung duduk dengan tuhan tak tak padu kepada mung bila turun surah wadduha itulah nabi berasa lega hati dia masya-Allah tuhan masih lagi duduk, soncai dan malaikat apa lepas pada tu turun turun turun turun turun turun turun wahyu pada nabi sebab malaikat Jibril eh, ni, siapa saya rakyat saat ni dah, dia tak turun jumpa dengan Nabi dengan sesuka hati dia. Berasa nak nak jumpa, dia pergi jumpa dah. Tapi dapat izin daripada Allah. Allah izin, dia turun. Allah Ta'ala tak izin, dia tak turun. Itulah orang nasib baik sekali di zaman Nabi, iaitunya, lain pada Nabi lah, iaitunya puak sahabat. Radiyallahu anhum. Sahabat ni boleh tengok Jibra'i eh, depan. Dalam rupa lelaki. Pas bukan sekali dah. Banyak-banyak kali sahabat nampak Jibril sebagai ketua segala malaikat. Pas apa tah lagi? Nabi boleh jumpa dengan Jibril ni tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Jibril mari dak baca Quran, Nabi dengar, Nabi baca, Jibril dengar. Tahun akhir belum pada Nabi nak mati tu, Jibril mari mul apa ni? Mudarasah. Mari baca dengar baca dengar dengan nabi ni sallallahu alaihi wasallam dua kali khatam quran Allah. ani nak ayat katanya geligonyo nabi dan para sahabat boleh direct secara terus menerus ambil quran lepas tu sahabat nabi orang-orang yang ingat quran banyak-banyak tu masyaallah sudyot ya, manusia Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata gano? Semua ayat Quran di mana turun, sebab gapo boleh turun, di mana, masa mana, sebab gapo aku tahu lebih. Ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni orang yang baca Quran supo gapo dia panggil? Ingat-ingat dia tu supo dengan Nabi. Nabi baca lagu mana, dia baca lagu tu lah. Allah ni sahabat-sahabat di zaman Nabi. Bukan Abdullah bin Mas'ud saja. Bahkan orang-orang lain pun lagu itulah. Ada yang ngapa semua, ada yang ngapa setengah-setengah dan ada yang ngapa sikit. Sahabat Nabi bukan semua ngapa Quran ingat. Sebuah belakang ada. Ada gitulah. Kita pun lagu tu. We ada Quran duduk di dalam dada kita. Kalau tak ingat surah panjang-panjang, ingat surah pandak-pandak. Tapi ngapa? Baca, duduk dengan Quran semua. Sebagai apa? Jinjan. yinjan. katanya inilah satu kitab yang Allah Taala ada buat turun cuci bersih dengan tidak ada gangguan campur daripada mana-mana aliran pemikiran gapo walaupun sepatah pun tak ada hak campur dan dalam Quran ni benar-benar luar alhamdulillah Allah firman lagi wama yambaghi lahum wama yastati'un dan tidaklah layak bagi syaitan-syaitan itu berbuat demikian. Dah Allah Taala tak izin kepada syaitan. Tapi kita kita dahulu belum pada Quran, masya-Allah diganggu oleh syaitan belakang. Tekah turun tu tak apa lagi. Tapi bom mari duduk atas muka bumi dah ni kita kita zaman dulu, dululah, kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf pada zaman dulu orang hok duduk dalam duduk dalam apa duk gelomok dengan kitab tu sendiri saya maksudnya ahli kitab hak tu hadir ayat dan qira'ah ya ahlal kitab ya bani israil ha tu digonggong otak dia oleh syaitan sebab tu orang-orang zaman dulu tu dalam agama Kristian agama Yahudi dia sanggup untuk nak khianat kitab dia sendiri yuharrifunal kalima amma wadhi'i mereka itu menyeleweng geleweng habis benda hak jadi komun ti tu tong jadi benda hak tak kena belako terutamanya ha apa ha nabi Muhammad ha umat Islam hukum-hukum sebahagiannya digeleweng ditipu ataupun dipesong belako dalam kitab-kitab mereka tapi Allah Subhanahu wa taala jaga Quran ni sehingga jin-jin di dalam Quran sendiri Inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dhikr. al dzikr di sini artinya Qur'an. Wa inna lahu la, wa inna lahu lahafizun. Dan kami sendiri yang menjaga Al-Quran tu. Tak siwi, apa? Tak si di, dikhenak oleh orang. Pas saya biasa tengok, kalau saya biasa rayak dah dah. Rayak sekali lagi kepada kita. Orang usaha wa Qur'an pasang tukar baris. Lepas tu saya tengok dalam klik juga, bukit tengok dan dalam gambar hok di atas. Antara Quran eh hok betul dengan Quran eh hok hok tak betul. Dia tukar baris. Dalam surah an namli Allah Taala firman, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ khawiyatan بِمَا zalamu." Nah, saya cari ayat tak temu ni. Tapi ayatnya macam tu. Fatil kabuyutuhum dengan molat nah. Eh? fatil kabuyutuhum khawiyatan bima zalamu. Saya nen di kambua khawiyatan. Tapi dalam Quran sah lagi fatil kabuyutuhum khawiyatum bima zalamu. Jadi khawiyatan dengan khawiyatun. Bila kita tengok Pak, Oh, ya tengok. Dia ya, makan sikit. Dia ya, makan di bahagian. Ha, tu. Kalau lah orang tak tahu, dia ya, baca seteri. Fatilka buyutuhum khawiyatum bima zadamu. Dalam surah tu enam Ayat yang kita, surah yang kita akan baca sikit lagi. Tapi hak sebenarnya dalam Quran, Fatilka buyutuhum khawiyatan. Rumuh-rumuh mereka itu adalah rumah yang rutuh dalam keadaan rutuh bima zalamu yang tu hai peracur ku jadi pinat habis sebab puak tu sendiri duk zalim buat aku zalim di atas muka bumi ini ha, berhajat kepada kita ni dalai di dalam ha tahu bahasa Arab dan ngapa Al-Quran ha, tu. lepas ingat molek dia kita nak baca, we ingat mulut ni, kita kena tengok, we jadi jelah katanya barih dia pasang mana baca lagu mana sebab galiknya ni saya sebut ni orang Melayu dah orang Melayu kita apabila ngapa Quran dalkat mulut baca sokmo dalam semaya baca baca baca siapa ke tak tahu katanya hak dia duk baca tu ada silap pas tu duk bawa tu bawa hak silap tu baca baca baca baca baca siapa ke jadi kalih jadi tamadar duk baca hak silap anilah ha, perlu kepada kita kena baca, kena dengar. Lepas tu, usaha jadi pakat-pakat baca dalam halakoh dan sebagainya. Ya halakoh, tempat kita ni sekadar katanya baca. Ya. Tapi halakoh orang-orang Arab, Masya Allah, dia ngapa kera'i. Surah yang nak bicara tu, semua tiap-tiap orang ngapa belakang. Ingat belakang. Alhamdulillah. Ini, ha, nak ayat katanya, pentingnya baca Quran, reti Quran dan isi kandungnya yang ada di dalam Quran, kita klik kepada ayat ini semula. Iaitunya Allah Ta'ala firman di sini, وَمَا lahum لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ Dan tidaklah layak bagi syaitan. Syaitan itu berbuat demikian, serta mereka tidak akan dapat melakukannya. Itu hadin yang lalu, syaitan tak lewat. Sebab apa? Sebab tu tak, tu tak izin kepada syaitan. Nak naik ke langit pun tak boleh. Nak naik ke pintu langit pun tak boleh. Sebab apa? Bitai-bitai hadu ada ni Tuhan katanya waja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi baca sama dah. Surah Tabarak tu. Tuhan rakyat katanya bitai-bitai hadu ada tu, dia ada kocon dia, ada yai. Supaya dengan apa? Supaya dengan ada yong yai dia tu. Si Situ bita tu bita ni bita ni apabila syaitan usaha nak naik kena panah lalur. Rujum, rujum artinya apa? Reje. Panah pong pong pong. Syaitan tak boleh mas, tak boleh naik. Ninglah. Mulianya Quran Allah Taala waktu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dok baca sokmo sokmo sokmo alhamdulillah kitab yang suci yang bersih masa panjang dah eh? saya nak baca nota kaki so elok bawah yakni syaitan-syaitan itu tidak layak membawa turun al-Quran kepada rasulnya dan tidak dapat melakukannya sama sekali hanya malaikat yang layak dan dapat menjalankan tugas itu iaitu nya malaikat jibril patu kan orang hok pasal nampak sudyot manusia hok menetek qira'a siapa ke dia waktu baik kitab dia siapa siapa tu iaitu nya laknatullahi alaih Salman Rusdi. Orang-orang muda boleh jadi, dia tak ingat. Tapi orang yang umur banyak-banyak sikit, ingat. Salman Rusdi yang dilahir di India. Lepas tu dia duduk mengaji banyak negeri itu, negeri ni, negeri itu. Dia pergi baca Quran, pergi baca kitab tu, kitab ni. Banyak. Dia waktu baik. Suti surat namanya Ayat Syaitan. Dia katanya Quran ni adalah semua tu ayat-ayat syaitan belakang. Dia tulis dengan bahasa Inggeris iaitu the satanic verses. Dia katanya Quran semua adalah ayat syaitan. Masya-Allah. 2 3 bulan baru ni. Nah, dia katanya dia kecek di New York, Amerika. Orang naik tiket dia atas weti. Lama dengan dia duduk sembunyi senyap. Dia pergi duduk di London, Inggeris. Siapa kata tak tubik rumah? Duduk dalam rumah. Sebab apa? Sebab orang Islam nak ambil nyawa dia tapi dia plo di Amerika naik atas weti kecek hubungi dengan Islam hubungi dengan alam dunia orang Islam naik atas weti senyap-senyap nak ikut belakang ikat tapi tak anti juga ha, ni nak ayat katanya orang yang kita tahu dalam sejarah yang menetai Islam walaupun namanya Salman Rushdi nampak supaya Islam dah eh? Salman bakar Rushdi tapi dia adalah orang kafir yang ulama seluruh dunia pakat sepakat katanya dia adalah seorang murtad dan seorang kafir bukan lagi Islam sebab apa dia tidak pernah sebut di mulut dia katanya dia bertaubat di atas kitab dia ataupun benda-benda yang dia duk pergi tu nah katanya dia taubat semula ha ni wallahu alam sebab tu kita nah saya nasihat kepada semua terutamanya orang-orang yang rajin baca bacalah hak betul selalu hak kena selalu Jangan duk pergi baca, hak tak kena, glewing. Kadang-kadang orang Islam kita ni, siapa ke? Tak apa. Duk waswah sendiri. Benda hak duk ada di dalam Quran. Ya duk pergi baca, pak ya waswah. Lepas tu duk bawa waswah dia lagi. Gi siapa ke? Akidah dia apa salah, cara hidup dia apa salah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.